Социјалната правда е Рамилок жив во Република Македонија. Кој стигни си полнат джепојте. А едноставно јас 6-7 години со жена во брак живеам, и то русинка е, и со детенце од керка му деца немам. Без работа сум, без пари толку години. Ни социјална помош, ни пензија, ништо немам. Така, скитник, клошар, не невиден. Градоначалникот обшто оставка нека си дај. Јас гласав за него, ама сгрешив. Не знаев дека е таков бандит. Ето. И неговата мафија, нека си подаја оставка, нека се постави друг градоначалник, било од која партија. Нема на цела младина бега угоре по запад. Австралија, Америка, Канада, еве јас да можам, јас ке побегнам, ама немам вид, немам здравје, имам сите категории, ме бара другар а, за да возам во запад шлепер. Иначе да сум на твој години чубенце, прв ки избегам од тука. Прв ки избегам, ни пасош ми треба, ни ништо. Илегално ки избегам. Грција ќе одам во лагер, ке, ке лежам, ако треба, имигрант против народ, против држава, ова обштество не е обштество. Од Господ, од воздух живееме. Што да ви речам? Немам никакви приходи, ништо. Мак и тргам од ова држава. Јас не знам што да речем да да сум како ова младина, секе му избегам. Ни школа ми треба, ни, ни занајат, ни ни работа, ни ништо. За 8.000, 10.000 ќе му работат.